Escucha las sirenas. Te pasarán bomberos y tus patrullas. Ahora espera que no se arrechan y entran a la plaza. Se dirigen a la tienda y ahí encuentran los tenis azules. Claros con el frente de color rojo. De agujetas color blanco con la suela blanca, tenis de tela muy hechos. El padre paga los tenis y ahora se dirigen a la tienda donde el padre de Pau le compraba las botas de piel cuando era pequeño de un par de minutos, manejando, llegan a la tienda algo vieja. Habla por el que se hinchó la avisando que alguien entró a la tienda. Pues una mujer rubia muy hermosa. Porta un vestido blanco mostrando su busto apretado por su ropa. Le sonríe a David y después a Paul. David observará que la mujer toma de la mano a su padre y le susurra algo al oído. David se molesta y le pega la pata de tu villas padre, cubriendo y llorando de la tienda. Pasó a escuchar. Paul, aún no has dicho, gritó la bella mujer de rizos. Paul sale del lugar y toma David de su chamarra y le dice que se cabe, que lo que dirá no es fácil. La mujer rubia sale del lugar y cruza las manos. Tanto algo, Pau. Muy bien, David. Él es tu madre? Al silencio. El niño queda confundido, no sabe qué hacer. Solo observa a la mujer y le sonríe. ve que ha adoptado, la mujer le dice que es su ángel. Oye, ya sabe que Cherry no era mi madre. Ella fue la papá, pero también la quiero a su hijo de los brazos y lo alza tan alto que bien. y observa observan sin cuenta de un hombre, como si los estuvieran vigilando a lo lejos. Él y olvida caer al suelo. La mujer tenía preparada una comida especial, las famosas botas. Oye, pero sabes hasta mi montaña? Se sorprende el niño. Sí, hijo. Me llamo Sofía. Gracias, Paul, por presentarme. a que le la dije a Paul. Ambos se sientan en una mesa hecha por Paul de madera muy gruesa. La casa también la hizo junto al padre de Sofía. Paul llora de emoción y le confiesa a ambos que ya tenía fecha para hacer el trámite de divorcio con Cherry. La mujer llora y lo abraza. no sabe qué decir. Son muchas noticias de día y mejor decide comer de lo nervioso. Pau pide una semana más fuera de casa de Sofía para entregarle los documentos a Cherry. Sofía insiste de que se quedaran solo esa noche, a lo que Pau le responde que no puede hasta solucionar legalmente el problema. Se besan, se despiden en el automóvil observa a Sofía por el espejo retrovisor. Ella alza la mano despidiéndose y lanzando un beso. Pau había esperado durante mucho tiempo presentarle a su hijo, quien era su la madre. Lamentablemente no podía, porque le había confesado a Cherry sobre Sofía. Y ella lo había amenazado si lo dejaba lo dejaría por adulterio y le revocarían de todos sus derechos marido Y por eso, no lo dejaba tranquilo. Baby, no quiero que aún le digas algo a tu madre. Digo, no, a Charlie Por favor, hijo, voltea a verlo. Sí, papá. No le diré nada si me compras un helado. Es broma. Emilio fuera con su padre. Ambos ríen y van por el helado para cerrar la noche juntos. Esa noche que jamás volverían a ser los mismos. Esa noche que la recordarían el resto de sus vidas. Esa noche donde conocerá el significado de odio, repulsión y furia de nuestra sociedad. Y cada vez es más y más repulsiva, que apuñala poco a poco la inocencia de un niño. Ren, Ren, Ren. Suena el teléfono de la línea de la recámara de Paul y de Cherry. Cherry toma la llamada y pregunta, ¿quién está llamando? En media de la madrugada, era lo bueno. Ella gritaba mientras se mía. una y otra vez. Y tú estabas. Lindo su nombre. Sofía. Una voz reconocida por Pau, fuerte y pronunciada. decir el nombre de Sofía, colgó la llamada y ella tenía su voz. Pau quedó en shock, la inocencia le cayó el teléfono al piso. Reaccionó y buscó los pantaloncillos años y camisa de la habitación. Directo a la casa donde dejó a su amada. Solo repetía. Ella está bien. Ella está bien. El sentido su automóvil y salió a gran velocidad. El trayecto marcó al 911 e indicó lo sucedido. Al llegar a aquel lugar repleto de policía sabía que lo peor estaba por llegar. La policía dejó pasar a Paul, quien al identificarse, indicó conocer a la persona del lugar, observando lo siguiente en una pared que juntos había pintado de blanco una mañana. Ahora tenía escrito con sangre. Tú no estabas para guiarla. Continuó y llegó a la habitación y estaba intacta. Siguió al lugar y abrió el taller. Ahí encontró el cuerpo de Sofía, con señas de que había luchado por su vida. Un el rostro con nariz desfigurada, de tales patadas o puñetazos, o de una rasgada, como si un animal salvaje lo haya provocado. Manos saltadas y muy apretadas por un alambre, y su cuello lleno de sangre, al tener una cortada profunda y larga. Y en el piso, cuchillo con el que varias veces cocinaron y rieron juntos aquella pareja de enamorados escondidas de una sociedad buscadora. Pau cae al piso y ve su anillo de matrimonio tirado ahí. Sofía esperaba con ansias durante muchos años casarse con Pau. Un anillo de oro brilloso y con acabados hechos a mano un niño con ilusión de amor, de esperanza. Ahora se encuentra ahí en el piso y que jamás será usado por su dueña como símbolo de fidelidad a su pareja. Pocas son las parejas que llegan a la edad adulta y siguen riéndose y llamándose Ellos pudieron ser una de aquellas parejas, pero alguien o algo se los arrebató. Pero, ¿para qué hacer esas escenas tan violentas a una mujer? Y no solo asesinarla. Los policías se preguntaban insistentemente. Un policía confirma que probablemente estaba embarazada y aún así la violaron sabía lo que sucedía. Si solo se hubiera quedado esa noche podría haberla salvado. Dar su vida por ella. Se lleva las manos a la cara y grita con todo su coraje. ¡No! ¡Sofía! Привет, Дейку. Радость